Maria Grazia, abito a Milano e mi occupo di eventi. Il mio problema era quello che avevo borse e occhiaie. La mattina mi alzavo, mi guardavo allo specchio e mi vedevo vecchia. Il mio sguardo era spento, triste, e non riuscivo nemmeno a parlare con le persone, anche al lavoro stesso era, era impossibile perché mi nascondevo anche con i capelli, cercavo di truccarmi ma mm, esiti zero. Parlando con delle amiche mi hanno consigliato uno specialista dello sguardo. Ho parlato con uh, il medico che mi ha fatto sentire subito a mio agio, ha capito subito il mio problema qual era. Dato che io non volevo fare assolutissimamente nessuna chirurgia, mi ha proposto fatto un trattamento con dei filler. Quello che mi è piaciuto del medico è che mi ha spiegato i prodotti che avrebbe utilizzato sul mio viso. Mi sono convinta, è stato un trattamento indolore, non ho sentito nulla. E la cosa bella è che sono ritornata al lavoro senza segni. Eh, oggi mi guardo allo specchio e non ritrovo più quello sguardo triste, malinconico che avevo. Non ho quell'effetto finto, plasticoso come magari si vede in giro, ma sono io, sono me stessa.